Alô? A. Ah, a voz? Quem tem minha voz? Alô, alô, alô. Alô? Alô? Deixa eu abrir os arquivos do jogo de novo. A ah, explorar arquivos. Aqui. Não, não, não, não, não, não, não, não. Ok. É, P.